мен асқар Сенбай, астана қаласының белсендісі негізі тума қызылжар петропавл жаны тумасымын айтарлығым енді әр қазаққа бүгінгі күнде өзекті мәселе э, қытай қазақ шекара жайлы мына визасыз қарым қатынас жайлы осы туралы айтайын деймін өйткені мына визасыз режим ертең мына біздің басшылық қытай еліне барып соны соған қол қоятын болса ол бізге қазаққа деген үлкен қауіп өйткені мына алдымызда бір жарым миллиард қытай бар 20 миллион оның ішінде 14 миллион қазақ қана бірақ бізге қауіп төніп тұрған өйткені мына қауіп ә, бұл ә, қытайдың жұмсақ әрекеті саясаты ол бізге бір сінсе ол шықпайды қазақ бекерден бекер айтпайды ақыр заман болады қара қытай қаптағанда деп сол қара қытай қаптаса ертең бізге өте жағдайымыз мүшкіл болады өйткені тағы да айтарлығы мына қытайдың іргелес отырған барлық елдері индонезияны алайық екі миллион халқы бар соның қырық пайызы қытай болып жетпіс сексен пайыз экономикасын қытай басқарып отыр вьетнамды алайық жүз миллион халқы бар оның қырық пайызы сол қытайлық болса дағы ал бірақ соның да жетпіс сексен пайызын экономикасын осы қытайлар иеленіп отыр міне бұл үлкен қауіп бізге деген бұл қауіпті кейбіреу айтады бұл саудамыз артады деп жоқ өйткені жүз жыл бұрын мына жүсіпбек аймауытов айтқан сияқты бұл саудамен де бізді жұтып алады бұл жұтып алады өйткені ар жағында бұл туған туысқандарын барлығын алып келіп қоныс аударып бұл сіңісіп бүкіл салаға кіріп алады енді біз мына биліктің несіне кесірінен біздің салаға олар кіріп мына өздеріңіз білесіздер 2019 жылы мына мектептерге 27 миллионға тұратын сонша қытайлың оқулықтарын мектептерге табыс етті міне сол сияқты басқа да салаларда мұнайымыздың қырық пайызы осылардың қол астында тұр міне бүгінгі күндегі мынау біздің сатқын биліктің кесірінен біз қытайға жұтылып кету соның алдында үлкен қауіптің алдында тұрмыз осыны біз қазағым осыны біз түсініп әр азамат өз үлесін қосып осыған әрекет етіп осыған қарсылық наразылық танытпаса болмайды қазағым осы айтарым жақсы жақсы рахмет сізге иә рахмет Oh. <laughs>